cek satu cek satu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa kafa' والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota Yang terhormat Bapak Camat Serpong Bapak-bapak lurah sekecamatan Serpong, yang mulia para ulama, para asatiz malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin bukan jalan-jalan tablik akbar empat kota di Bali selama dua hari kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan nggak lama paling bangsa lima menit dah biarin gue yang ngomong apa emang Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin yang megang balon balonnya turunin pegang di bawah orang kagak ngeliat gua ngeliat balon taruh di bawah neng taruh yang dipegangin Hoi balon turunin hoi lo kagak turunin gue yang turun nih gue pulang <laughs> Ibu bapak hadirin ada tema di depan ini dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan nggak masuk akal, bukan nggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu. Bu. Maaf Pak kalau Bapak kan tenang CS. Bapak tenang ini reseh nih. Kita meleng ya dekongkok. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya tiga alam ditembus. Dari haram ke Aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari Aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat manusia nggak bakal nembus dari langit ketujuh ke sidratil muntaha rafraful akhdar mustawa dan arash itu namanya alam lahut alam ketuhanan jangankan manusia malaikat juga nggak nempil ke sana ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam itu Isra Mi'raj menurut otak tidak mungkin Menurut kebiasaan mana bisa? Bu. Bu. Menurut iman apa yang nggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya. Sekarang yang gampang. Tuh kalau ada anak kecil tuh, kalau ada anak kecil otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, enggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi enggak? Jadi enggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan nggak mau kalah sama Siti Maryam. Di kebayuran. Bayur di, di Serpong insya Allah sama. Bayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan, yang menjalankan Allah, yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau jadi. Bu, bu, saya tempo hari di TV One bilang begini Bu hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir tahu tukang parkir coba lihat di pasar tuh bang tukang parkir tenang dia mah biar mobil banyak mereknya bagus-bagus nggak pernah sombong ntar dulu gue belum rapi ngomong ah dengerin dulu gue juga tahu mobil orang hmm, lu nyampur aja lu gue heran bu tukang parkir biar mobil banyak mereknya bagus-bagus nggak pernah sombong ntar mobil pergi satu demi satu habis sama sekali dia nggak sedih anteng aja <laughs> dia mah mobil banyak nggak sombong mobil habis nggak sedih bu nyengir tapi mikir ya saya bukan lagi ngelawak nih ini ada muatannya itu tukang parkir kenapa bisa begitu mobil banyak nggak sombong mobil habis nggak sedih tukang parkir cuma merasa dititipin tidak merasa memiliki ya ini tasawuf nih kita kan semua kan dititipin doang dek yang syuting agak ke pinggir dek orang lihat ente bukan lihat saya nah ada aja gue heran dah lihat sini gue pulang nih bu bayar mending lu bayar lu datang doang lo <laughs> Bu. Apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong tibang dititipin doang sombong nggak pantas dong tibang dititipin sombong nggak pantas ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun tuh. Dititipin kok sombong, nggak pantas. <laughs> Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya sombong ada enggak mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal mentang-mentang kaya orang lain kecil semua mentang-mentang kaya jalan enggak nginjek tanah uh, kuntilanak <laughs> dititipin kok enggak pantas <laughs> enak kurnya nih Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau, mau, mau Isra merah tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca sepion pecah, kenal pot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Kenapa marah? rusak. Kenapa rusak? Enggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa enggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. <coughs> Iya. Apa bedanya? <coughs> minum, minum. Udah deh ya, udah ya. Sakit nih. Bu, Allah nitip anak tiga orang di rumah kita nih. Allah nitip nih kagak dijagain yang nyatu mabok yang nyatu nyolong yang nyatu ngerampok yang nitip yang nitip marah Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid bantu yatim tolong yang lemah bela yang perlu pelitnya 17 setan yang nitip marah Allah nitip Indonesia. Eh rakyat ini Indonesia aku titip kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan dikorupsi yang nitip yang nitip kalau yang nitip marah dia suruh makhluknya yang lain negor kita makhluknya yang lain negor kita siapa merapi beletuk Bromo muntah anak Krakatau meriang Hei. Hei. Banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh, bu, bu, hujan es, masya Allah kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup, hujan es Bu. Bu. Tuh Merapi tuh demo tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo Satpol PP turun. Kalau Merapi demo siapa yang mau turun? Ngademin Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul Mbah Surip. Oh, di alam kubur udah pada rapat saya dengar kata Mbak Sorip tenang aja Mbak Marijan tak gendong aman ya udah Bu 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa lima menit ya ya Jepang tuh negara industri hebat dihantam gempa loyo iya. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter belum selesai tsunami gelombang laut naik ke darat 10 meter belum selesai reaktor nuklir bocor radioaktif bertebaran kemana-mana terutama yang di Daiichi dan Fukushima Ibu tahu Fukushima? Untuk Fukushima. Fukushima nggak tahu. Cikupa ke kanan tuh. Bu, 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jadi kita perlu Allah. Kita perlu ini iman nih. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu, bu, orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Hmm. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing <laughs> urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya Bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau nggak jadi nih, nggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya eh bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong pemburu hantu pada pakai sorban hmm, ntar kiai gue suruh pakai helm atribut aja udah kacau sekarang bu bu hati-hati rakyat kudu cerdas sekarang mah emas pasti kuning bener apa semua yang kuning pasti emas <laughs> dah udah cerdas dah bu hati-hati sekarang banyak minyak babi cap ontak capnya mau cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap unta padahal isinya minyak babi. Bu, Bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pongkolnya disiplin. Coba lihat. Syahadat. Apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, nabi terakhir. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi nabi wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang, Pak. Masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman kagak ada urusan. Ngaku jadi nabi wajib tidak percaya. Bu. Bu, Udah berapa banyak kita dikibulin nabi-nabi palsu. Hoi. Mulai dari Ahmad Musodik Al-Qiyada tuh, pelatih buat minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis gitu rancai kek Bandung, namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi dua tahun dihukum yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku asal ada yang aku jadi nabi itu ada aja yang ikut saya heran asal ada aliran aneh ada aja yang masuk habis gitu Lia Edan apa iya itu beda sehuruf diem-diem wah Lia Edan ngaku Jibril ditangkap sama polisi dihukum dua tahun tiga bulan yang lalu udah bebas Aku Jibril ditangkap sama polisi polisi kita hebat bukan cuman teroris Jibril ditangkap Bu Bu habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari batas Jawa Tengah Jawa Barat muncul agama baru namanya agama Jasun agama Jawa Sunda Jasun yang jadi nabi Tugimin Tugimin jadi <laughs> nabi saya bilang ini mah kurang serem bang ah jangan jadi nabi jadi kiai juga kurang angkat rumahnya ini al mukarram bapak kiai Tugimin <laughs> kurang resep rasanya ya yang kagak enak selawatnya kalau kita kan resep Ya Habibi ya Muhammad asyik. Coba ganti yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak bang, kagak enak. Bu, bu, makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya, ya. Syahadat, disiplin akidah. Sholat kata panitia tadi disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam lima kali wajib lapor komandan ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu, puasa Ramadan disiplin makan minum liatin tuh Ramadan biar halal kalau belum waktunya jangan itu kan disiplin itu Ramadan tempe halal habis maghrib tahu halal habis maghrib kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh itu kan disiplin air kelapa halal habis maghrib bini sendiri halal habis teraweh habis maghrib nafsu amat lu gue heran habis teraweh legaan dikit ah biar halal kalau belum waktunya jangan itu disiplin Bu dan disiplin ini karena iman merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup saya sendiri yang kedua Allah saya berdua yang ketiga Allah Bu Bu ini korupsi susah diberantas kenapa karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan tapi nggak takut sama Tuhan persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut wah lampu merah nyerobot terus di stop sama polisi prit iya pak minggir siapa? SIM ada pak STNK punya pak tahu lampunya merah tahu pak kenapa jalan terus saya kagak tahu ada bapak enteng banget nyahudnya kayak orang kagak salah kan disiplin kalau ditongkrongin doang Bu, hati-hati jaga akidah wariskan kepada anak-anak kita. Hei, hei, ini serpong, hei. Kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan sana. Hei, hei, kita kudu jaga gawang. Bu, jaga gawang bu gawang ibu jaga lo jorok lo gua lagi ngomong bener-bener bu ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana punya anak pinter tapi kagak bener apa punya anak bener tapi kagak pinter <laughs> deribut dah punya anak mabuk biar pinter asal supaya pinter anak sekolahin bu anak sekolahin gelang doang digedein lu malu bu anak sekolahin tong bocah bapak lu tibang tamat SD lu kudu sarjana bapak lu cuman jadi RT lu jadi camat tong bu anak sekolahin ini mah kita apalagi Betawi udah tong nyantik tinggi sekolah udah ngapa mak bapak lu ke sekolah hidup ono <laughs> la ilaha illallah kalau tibang hidup maupun jabung monyet juga hidup bu anak sekolahin suruh nyonton Nabi neng liatin Nabi kita neng Nabi Muhammad neng lahir ke dunia nggak sebut ngeliat bapak umur enam tahun ditinggal emak umur sembilan tahun ngangon kambing keringetan kerja keras peras keringet banting tulang biarin mak lu bapak lu pala jadi kaki kaki jadi pala asal lu terus sekolah bu bu anak sekolahin hmm. <laughs> sekolahannya lihat-lihat juga saya di Kebayoran tuh sedih kalau ngeliat anak muslim masukin TK anaknya TK Kristen ntar mau makan mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga hancur nggak imannya Gedungnya bagus pak masa bodoh nggak bayar pak nggak ada urusan kalau merusak akidah jangan buat apa punya anak pinter kalau calon kafir bu bu kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajarin anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih, Bu. Diajarin anaknya nyanyi gini. Allah Tuhan saya Tuhan saya Allah kalau bukan Bukan. Bagus anak-anak. <laughs> Nyanyi sama nyamber aja gue heran. <laughs> Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma, Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bunder. Itu mah dari dulu mana ada topinya gepeng. Gua juga bunder topi mah. <laughs> Bu, supaya pintar anak sekolahin supaya benar iman tanemin di hatinya maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan benar itu itu bayi belum melihat iya bayi belum merasa iya tapi pasti mendengar kenapa panca indera yang pertama bekerja pendengaran Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar keong racun. <laughs> yang pertama Allahu Akbar, begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang, ini zaman-zaman entertain. orang pada pinter bikin bungkusan gini pak di Masjidil Aqsa waktu Isra malaikat Jibril turun nemui Nabi bawa dua gelas minuman yang satu arak yang satu susu kata malaikat Jibril Muhammad pilih ambil minum salah satu pilih ambil minum <coughs> kau bebas pilih yang mana saja mantap nggak ragu-ragu Nabi ngambil gelas yang isinya air susu dengan bismillahirrahmanirrahim Nabi minum minumnya begini contoh contoh siapa yang aus contoh ini mah contoh orang ngasih contoh kudu jelas contoh Contoh. Ya bagaimana juga cari akal haus. Selesai minum kata malaikat Jibril, sodat ya Muhammad lakad asop haq." Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau Arab, kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapin tiap hari arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela. Tuh kita hadapin tiap hari. Bu, du, tiga bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih nggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas, madu di kanan, racun di kiri, jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman entertain, madu di mana, racun di mana sering nggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang banyak racun bermerek madu. Bu, ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? <laughs> Misal, dua-duanya racun ketim. <coughs> Bu, Isra Mi'raj itu potret. Hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum, mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim. Jangan jauh dari ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita di sini. Hidupkan pengajian. Bu, bu, satu datu ya. Isra dan Mi'rad peristiwa iman, meningkatkan iman. ya gue ngeliat jam doang lo reseh banget lo sampai jam berapa ini? Hah? Jam satu. Jam satu. Sanggup? Kuat? Gue nggak kuat gue. Yang kuat terusin aja gue pulang jam satu jam satu lu ngundang apa ngontrak lu <laughs> kalau ngundang mah suka-suka gua dong bercanda jangan dipikirin ini mah baik itu soal iman sekarang soal ukhuwah setelah terjadi Isra Mi'raj kelihatan kristalisasi yang beriman makin mantap nih golongan Abu Bakar Siddiq yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-abu lain. Kumpul di situ. <laughs> Apa artinya ini? Kristalisasi merapatkan resaf, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini, saya nggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. mau mana tuh, Bu? Hei. Hei, pulang bareng, hei. mau pulang mau kencing apa tadi ukhuwah malam ini saya hadir di sini saya nggak merasa tamu saya hanya keluarga di tengah keluarganya bahwa saya lahir di Kebayoran itu mah kebetulan saya kagak mesen yang kita kagak mesen jangan diributin dong ya orang kita nggak mesen warna kulit begini mesen nggak jangan pernah ribut soal warna kulit dari suku apa kita lahir mesen nggak jangan pernah ribut soal suku potongan kayak begini nih mesen nggak jangan pernah menghina orang dong kita sering lihat yang aneh kan menyeletuk kayak set orang hidungnya lucu amat hidung orang dibacain emang dia mesen Ayo dengan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu. Bu. Bu. Cinta suku boleh. Fanatik suku salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Nah, ini nggak boleh mang. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita kudu objektif. Biar keluar dari dubur ayam. Kalau telur, ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan. Kalau kuning, kabur jangan lihat bangsawannya lu lihat yang merojol apaan Bu jaga kesatuan persatuan kita udah dilatih di masjid dilatih di musola masjidnya udah mana sini eh jauh coba lihat kalau kita ke masjid pertama siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu itu masyarakat Islam Gak ada warga kelas satu semua sama di depan Allah ya Ya. Lurah masuk masjid buka sepatu rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Nih Pak nih yang ngomong dia nih. nih. Barangan lu mat-mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu Den nikmatnya umat Islam yang paling mulia yang paling takwa ya Bu binatang aja harganya nggak sama kan sapi yang mahal yang gemuk kenapa harga sapi dagingnya makin gemuk sapi makin mahal harganya tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi padahal burung perkutut dagingnya dikit bener Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi dagingnya, harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia? Yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. <laughs> Bu, bu, yang paling mulia itu udah gemuk takwa itu kelas 1 tuh the best Bapak Ibu hadirin yang saya hormati karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan persatuan kerukunan kekompakan beda pendapat mah boleh marahan mah jangan ya tangan kanan sama tangan kiri beda nggak beda tapi akur akur sekalipun beda beda tapi akur asal kiri gatal nih kanan kagak pakai diundang ya dateng aja nggak rukin padahal beda nggak ada kiri gatal kanan ngomel lu garuk aja sendiri nggak dia mau berbeda juga akur ya ntar kanan gatal kiri kagak diundang dateng nggak rukin dua-duanya gatal dua-duanya bisa garuk-garukan rukun padahal beda tetangga kena musibah tengokin jangan tanya partainya apa tetangga sekarat udah mau mati jarapat dulu partainya apa dia goblok buru mati tetangga yuk kita rukun yuk yuk hormati pendapat orang kalau pendapat kita pengen dihormatin orang itu aja rumusnya yang suka tahlil bagus terusin yang nggak suka nggak apa-apa tapi jangan ngomelin yang tahlil yang mabuk masih banyak yang tahlil diomelin kita ini kayak pengangguran ya ya yang suka maulid bagus terusin yang nggak suka nggak apa-apa cuman jangan ngomelin yang maulid koruptor gentayangan yang mulu dan diomelin bu pernah waktu guru saya Ki Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia saya ajak hadirin baca fatihah selesai saya ke belakang ada teman saya rada liberal nih pengusaha nemenin saya nemuin saya di belakang Kiai kenapa mas saya cuma pengen kepastian lo kenapa Emangnya orang mati dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang, begini mas, ente kalau nggak percaya mati aja dulu dah. Tarpan gue bacain Fatihah. Lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe balik lagi nggak apa. <laughs> Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya yang ini liberal bener nih main silaturahmi ke rumah saya aja ngobrol di depan di depan rumah saya kan ada masjid nanya Kiai kenapa mas masjidnya bagus loh Kiai ya lumayan lah masjid di kampung pakai beduk ya pakai bid'ah itu Kiai kata siapa katanya saya bilang lu baru ngaji bab katanya udah galak banget Mas, itu mah begini, itu masjid, eh, itu beduk tuh bukan agama, Mas, itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat, itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi nggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau bobo berekan juga boleh. Maghrib, maghrib, boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas. Mendingan pakai beduk dah sekali pukul sekampung denger. Itu budaya bukan agama. Kalau budaya dianggap beda, ah, miskin kita nggak punya apa-apa. Lah motor juga beda dong tuh, Nabi kagak pakai situ motor. Jual, beliin ontak aman itu enggak enggak bid'ah dah ya Bapak Ibu hadirin yang saya hormati cari persamaan jangan memperbesar perbedaan kita udah capek sama konflik kalau kita rukun kompak bersatu kita bisa berbuat banyak untuk agama bangsa dan negara yang kita cintai ini Bu Bu rukun beda boleh marahan jangan ya ya ya tangan kanan sama tangan kiri nih kerjaan yang cakep-cakep tangan kanan dia mana nih salaman kanan tanda tangan kanan ngitung duit kanan kiri nggak pernah marah ini dia mah sadar banget ini emang urusan gue bidang pembersihan pembersihan aja dia lakonin Cuman yang kanan sayang sama yang kiri. Kata kanan sabar aja kiri. Biar yang megang duit gue juga. Lu mah jangan takut lu ntar. Pantu duit gue beliin jam tangan. Yang make lo. Terukun dia mah. Bu. Ayo pesan yang kedua. Jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya. Dua dah tu. Yang ketiga terakhir. <laughs> Yang ketiga, haram akso itu perjalanan horizontal. Akso aras ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh? goblok goblok tahu goblok bahlul oh madet tuh terlanjur kaya bego nah bego ngerti bego minum es di tiup tuh bego tuh dikira ngebul panas kali bodoh kalau ada perantau tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi nggak pernah mikirin pulang nih. Nih. nih. Bu. Nih, bakal mati. Hei. Mati. No, bapak-bapak, no, bakal mati nggak? Mati. Pak Camat. Pak Sekretaris Wilayah. Mati. Saya belakangan enak aja loh saya mah terserah bu saya mah ikhlas kapan aja saya siap ibu-ibu duluan saya belakangan boleh atau sebaliknya saya belakangan ibu-ibu duluan terserah saya mah ikhlas ayo flashback mundur Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini, Bang nih. Kampung apa ini namanya? Hah? Dongkal. Iya, bukan di sini Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? tempat roh ketemu jasad alam rahim namanya sembilan bulan tinggal di situ ada yang dua tahun ada yang keluar dokumisan kelamaan ngetemnya eh buat anak-anak saya nih remaja pemuda ayo bayangin mak kita terutama yang udah nggak ada mak kita tuh semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasanya mak kita makmu makku mak kita semua semua harta kumpulin nggak sanggup nebus jasa emak emak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak nih ya mak dari ngidamin kita udah kita seksa muntah tiap jam wah wah nggak ada yang dikeluarin yang dipengenin yang kagak musim namanya orang idam, kan kesiksa lagi tuh ya mak tengah malam pengen megang pala pala kereta lu jorok lu gue heran udah saya potong puncaknya saat melahirkan kita pilihan mak cuma dua kalau nggak hidup mati Allah bagai ditarik kulit dari dagingnya bersatu air mata keringat dan darah dilahirkan kita menjerit kesakitan bapak mah bingung-bingung tapi kan ngerokok Eh, <laughs> namanya pada enam modal menjerit kesakitan bagi ditarik kulit dari dagingnya air mata keringat darah jadi satu perih pedih menjerit ya mak bayangin pak gimana nggak ngejerit masuk tiga on keluar tiga kilo uh. Gua rasa pulang ada yang nimbang nih ini. Udah, saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak kita ee eh, -e eh, di pangkuannya. Apa marah emak? Enggak, malah bilang, uh anak gua tainya cakep bener." Tai cakep la haula wala quwwata Mau ditebus pakai apa? Emak kalau nimang anak nggak ada yang jelek bahasanya. Mak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak, anak raja kita katanya. Udah hitam korengan. Anak <laughs> raja. Nggak ada emak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar mama bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, hmm, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu tiga kali disebut. Bapak, bapak, ibu, bapak, satu. Satu bapak, lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini gue heran mau nyari untung mulu dari mula dari mula salah ngitungnya <laughs> oke okay. alam arwah alam rahim dari alam rahim brol kita merantau lagi kemana sini nih apa tadi namanya dongkal pindah ke dongkal udah tiga kali pindah nih serpong Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa nggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang engkau seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati belum lama Aji Mas Said mati sampai sekarang mati malah aneh jam 6 pagi sopirnya mati jam 10 siang Mbah Suripnya mati sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra Mas saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok saya suka tempat itu monggo kata Rendra dikubur belum seminggu rendranya mati satu bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi Michael Jackson mati ya the king of pop raja pop dunia mati the king of pop raja pop dunia mati apalagi penyanyi keroncong lebih mati lagi. Bu, pasti dan mati nggak pakai abjad. Kalau ab, pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Hmm repot gue nggak ada yang ngurusin orang udah habis takut mati pak jangan hidup takut hidup pak mati aja muslim berani hidup nggak boleh takut mati kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63. 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, Jangan pakai pantangan, bu Makan aja udah. Sebulan lagi kalau ibu yang mati duluan jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih, sedih bini mati. Nangis, nangis. Mata kiri. Yang kanan mengelirik mana gantinya udah, <laughs> udah kiamat dah, kiamat dah. Kiamat yang setia nemenin kita masuk kubur amal ya bu ya amal wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum yang nerangin kita di alam kubur amal sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh bu pak saya nyumbang masjid satu juta uh patrobak terang kuburan sejuta saya seratus ribu pak lambu templok cilan dikit tuh seratus ribu saya sepuluh ribu pak lilin puluh ribu goyang apinya saya seribu pak pentol korek seribu mau remeng-remeng Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Pertama rangkuman, pertama jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidih? Lidih biar gede banget. Kalau sendirian, laler kagak mati. Tapi biar lidi kecil digabung sama lidi yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan laler, anjing juga gempor. Ya. Kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lekuat. Ya Bu. Semua berjuang, bidangnya beda-beda. Terutama anak-anak saya ini, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya lima di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran kampung enak kalau ada yang dituain jangan disono kalau mau mabok nggak memang ada bang Ano gak enak tuh lumayan tuh ada yang dituain ya orang tua bijaksana tempat Nabi tukar pikiran bukan orang tua gede ambok yang ngomel doang kagak bisa dandanin anak muda salah lu salah yang benar bagaimana kong au hmm, kagak enak nih nyalain doang kagak bisa dandanin yang kedua Nabi punya Umar bin Khattab imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, Bung, hmm, kubah turun. Enggak ada loh kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Usman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Usmannya nih. begini Isra merat, Mau apain tuh sih? Isra merat Bang. Apa yang belum? Tenda sama sound system. Udah, gue yang bayar. Usman tuh. Apalagi yang belum? Gue kirim konsumsi dah. Aqua urusan gue. Amplop kiai. Umpamanya, umpamanya. Umpamanya. Kudu ada Usman bin Affan, penyandang dana. Selain manajemen, kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Kita bisa bangun masjid, menata masjid kalah sama gereja. Gereja aja kegiatannya tiap hari. Sementara banyak masjid Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada nyarang. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena kurang biaya. <laughs> karena enggak punya Usman bin Affan ini. Bu, yang keempat Nabi punya Ali bin Abi Talib tokoh muda tapi intelek, muda rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Yang kelima baru Nabi punya Khadijah binti Khuwailid. Perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah-Khadijah baru. Amin nih bapak-bapak nih ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya malu lu denger kayak ngomong apa tadi ngapa bang ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana kayak caranya umpamanya ini umpamanya saya mah bukan kasih tahu ngajarin bu ibu memang mestinya lebih terima kasih kepada Allah bersyukur kepada Allah, terima kasih sama Islam. Bu. Oi, kemana? Woi. Bu. Karena Islam yang angkat derajat perempuan. Rasulullah angkat martabat kaum wanita. Sebelum Rasulullah datang, dunia melecehkan perempuan. Lihat peta 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Eropa masih biadab. Asia belum dikenal orang. Amerika belum ditemukan Christopher Columbus. Afrika sangat terbelakang. Di mana-mana di belahan dunia perempuan dilecehkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan alat pemuas nafsu. Harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Raja-raja kita Indonesia sebelum kenal Islam yang ngumpulin selir 40-60 diketengin Sultan-Sultan Turki piara haram ratusan di istananya perempuan direndahkan Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana seribu kamar kenapa bininya seribu La haula quwata. Dilecehkan perempuan. Saya nggak bayangin tuh raja kalau bininya seribu, kapan pakai kolor tuh raja. <laughs> Pikirin, jangan dibayangin. Rasulullah terenyuh An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara maka berjuang tuh harus saling bahu-membahu. Semua penting, jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau senjata mah kita kudu punya golok, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku. Kapan makainya? Lihat musuhnya siapa. Yang lo depin apaan? Kumis bang, silet turunin. Lu belah sono ngadepin apa lo? Akar kayu nangka bang, kampak main tuh berjuang kudu begitu kita kan sering ambisi emosi yang dihadapin kumis kampak turun bibir bongklak urusan kagak beres ya ya berani harus nekat jangan ini anak-anak muda nih berani harus nekat jangan berkorban oke okay. konyol ntar dulu mati syahid siap mati sangit jangan hei hei ayo kita rukun kompak bersatu itu pesan yang kedua yang ketiga ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia tingkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu ini sudah pertengahan rojab dua, tiga, dua minggu lagi udah masuk Ramadan bu Bu, ada doa Rasulullah kalau udah bulan Rajab tuh ada doa yang sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rajab Sya'ban Ramadan sebulan setengah lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Udah hafal belum? Hah? Eh? Ayo saya ijazahin lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana Kalau susah Arabnya, bahasa Indonesia ya Allah, berikan saya keberkahan di bulan Rajab dan Syakban, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Bayangin, Rasulullah aja yang dosanya udah diampunin, masih mohon ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan. Sangat ingin beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sekelumit, eh, enggak sekelumit sih, sejam lebih. <laughs> yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih Bapak Sekretaris Kota Tangerang Selatan, Bapak Camat Serpong, yang mulia para ulama, hadir-hadir. Belum selesai. Hei. Belum rapi. Mau doa enggak? Mau doa enggak? duduk dulu yang udah kadung diri jangan pulang kita baca doa sama-sama ayo kita awali dengan fatihah mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman dimudahkan usaha dimurahkan rezeki yang sedang sakit disembuhkan Allah yang punya hajat dikabulkan Allah yang punya kesulitan diangkat kesulitannya yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خزل المسلمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير الطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا sama-sama يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانسور إلينا وارحمنا وانسور إلينا سكال لكي يا تواب توب علينا يا تواب وارحمنا وانسور إلينا وارحمنا وانزور إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ibu Bapak Kita jumpa lagi lain kesempatan insyaAllah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.